شموع الحب نضويها ضي واحنا سوا ما يهمنا شي بنسى معك عمر اللي راح بعيش لك عمر اللي جاي حبيبي